Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang, jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur. Sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di, azab, di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara,